प्यारे विद्यार्थियों आज हम अंतर पता करो के सवाल सीखेंगे सबसे पहला सवाल है 12 में से 3 का अंतर पता करना है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हम दो में से तीन घटा सकते हैं नहीं घटा सकते तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हासिल ले लेंगे एक से एक हासिल लिया और यहाँ पर रह गया जीरो इसको एक को हम काट देंगे और ये दो ऊपर लिख देंगे कुल बन गए बारह और ये दो हम काट देंगे तो बारह में से तीन हम घटा देंगे तो कितने आए बारह में से तीन घटाए हम यहाँ पर बारह लाइनें लगा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह लाइनें लगा दी तो तीन लाइनें हम काट देंगे एक दो तीन बाकी लाइनें हम गिन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो यहाँ पर हम नौ लिख देंगे तो इसका उत्तर आ गया नौ तो दूसरा सवाल हमारे सामने है ग्यारह में से पांच का अंतर पता करना है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एक में से हम पांच घटा सकते हैं नहीं घटा सकते क्योंकि एक छोटा है पांच बड़ा है तो छोटे में से बड़ा नहीं घटा सकते तो हम यहाँ पर एक ये हासिल यहाँ से ले लिया और एक का एक लिख दिया और ये एक काट दिया ये एक भी काट दिया ग्यारह में से पांच का अंतर पता करना है यहाँ ग्यारह लाइनें लगा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह में से पांच लाइनें हम काट देंगे एक दो तीन चार पांच बाकी लाइनों को हम गिन लेंगे एक दो तीन चार पांच छ लाइनें ठीक है इसका उत्तर आ गया छ अगला सवाल है बीस में से आठ का अंतर पता करना है तो जीरो में से आठ हम घटा सकते हैं नहीं घटा सकते तो हम यहाँ से एक हासिल ले लेंगे और दो में से एक खास ले लिया यहाँ पर एक रह गया जीरो ये वाला हमने यहाँ लिख दिया तो दो को भी काट दिया जीरो को भी काट दिया दस लाइनें लगा ली एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस में से हमने आठ लाइनें काट देनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बाकी रह गई एक दो वो लिख दिया एक रह गया यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक का एक लिख दिया उत्तर आ गया हमारा बारह अगला सवाल चौथा है आठ में से छ का अंतर पता करना है तो आठ लाइने लगा दी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ में से छह लाइने हमने काटनी है एक दो तीन चार पाँच छ बाकी एक दो दो लाइनें रह गई दो लिख दिया और एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक का एक लिख दिया तो ये बारह उत्तर आ गया अगला सवाल देखिए नौ में से आठ का अंतर पता करना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ में से हमने आठ लाइनें काटनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बाकी एक लाइन रह गई एक लिख दिया और एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक का एक नीचे उतार देंगे तो ग्यारह उत्तर आ गया तो छठा सवाल है सोलह में से पांच का अंतर पता करना है सबसे पहले हमने छह लाइनें लगानी है एक दो तीन चार पाँच छ में से हमने पांच लाइनें काट देनी है एक दो तीन चार पांच बाकी कितनी रह गई एक एक लिख दिया एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक का एक लिख दिया ग्यारह उत्तर आ गया धन्यवाद